即係外界點睇我哋？誒支唔支持我哋做呢一樣嘢？咁咁慢慢慢慢，而家係多咗人去了解我哋做啲乜嘢，同埋開始支持。咁咁呢個可能係最大嘅挑戰。 嗱，其實咧就誒二友一直都度嘅，不過其實就係已經大家都遺忘咗㗎啦。咁就算喺大埔裏邊嘅居民咧，誒有好多都知道二友呢個地方，但係都冇過過嚟嘅。除咗係一啲上一年紀，即係細個過嚟二友度玩過之外嘅話咧，好多其實近啲十零廿年都冇過過嚟。 咁誒咁，但係點解我哋又會嚟到以奧呢度咧？咁樣其實誒，開始嘅時候咧，我仲有個朋友啊。咁其實一直以來佢都喺香港唔同嘅地方咧，佢想揾啲地方係可以進行一個復耕，即係意思就係一啲遺棄咗嘅村落啊。咁其實最終嘅目的，我哋係想係點樣樣咧？我哋希望就係透過誒恢復耕種呢樣嘢咧，而最終達到咧呢條村啊，可以恢復翻佢當年嘅一啲一啲活力。 咁當然啦，可能佢當中誒進行嘅活動就唔同，即係以前幾廿年前會唔同啦。咁但係基本上都係以一個耕種為一個核心嘅嘅活動，咁而帶動咗其他嘅人咧嚟利用呢個地方嘅，例如露營啦，例如一啲人中意嚟寫生啦，甚至乎啲人中意嚟呢度就係即係觀星啦咁樣。點解會誒揀到即係洱海呢個地方咧？咁？ 咁我哋發覺二澳呢個地方咧，誒雖然佢係偏遠，正因為佢偏遠嘅話咧，就冇乜其他嘅活動成日冇活動喺度進行緊嘅。之後我哋再睇翻咧，附近嘅水資源亦都係好豐富，咁佢係適宜即係耕種。大澳同二澳之間雖然係一段路程，但係當中咧個山路唔係太難行，咁所以我哋就選擇咗二澳呢一個個嘅地方。咁當然啦，誒因為成條村香港所謂空鄉村啦。 村民仍然擁有嗰個土地嘅，所以我哋呢個項目咧，其實係同村民一個合作嘅計劃。我哋説服佢哋咧，就係由佢哋咧誒拎出佢哋嘅土地，拎出唔係送俾我，而係佢準許我哋喺度咧進行一啲耕種嘅活動。咁誒得到佢哋同意之下嘅話咧，我哋開始咗呢個嘅復耕嘅嘅項目，即係我哋希望達到復村嗰個願景嘅第一步。其實落得嚟呢度做復耕嘅已經係一個考驗嚟㗎啦。第一個嘅嘅困難係乜嘢嘢？其實當我哋開始開荒嘅時候咧。 其實係有啲誒環保團體係對我哋一個一個好懷疑嘅態度，誒佢唔接受我哋係真係即係復耕嘅，咁佢哋會嚟到即係同我哋講你哋點解要喺度即係做一啲破壞，咁種田開荒就梗係破壞啊，咁咪 咁另外，因為我哋呢個地方有超過百萬尺地方，所以開荒嘅時候咧，我哋會用到一啲即係挖掘機，即係嗰啲環環團開始關注，咁同我哋講要我哋做環評啊各樣嘢。咁但係我哋只係抱住一個態度，嘅啫，即係我哋冇可能做環評，因為嗰度講緊幾百萬，同埋要我等等兩年咁，咁我做唔到一樣嘢。咁我哋只一樣嘢，我不如咁啊，即係我哋唔會去拗我哋會邀請佢哋，不如一齊一齊落嚟咧，係趣嘅啦。咁其實嗰段時間經歷咗成兩三年嘅時間，都係面對好多呢啲咁樣嘅即係壞。 直至到幾年之後，佢哋見到我哋復耕嘅一啲成果情況咧，慢慢慢佢哋會即係即係接受相信。咁咁呢啲有一啲好資深嘅環保環保人士，咁佢哋話：我初初以嚟你真係破壞地方，但係而家我真係相信你哋，你哋真係唔係玩嘅。我話：咁其實呢個係一個最大嘅嘅嘅嘅困難，即係即係外界點睇我哋誒支唔支持我哋做呢一樣嘢？咁咁慢慢慢慢而家係多咗人去了解我哋做啲乜嘢，同埋開始支持。 咁咁呢個可能係最大嘅挑戰。咁其實我哋我我同阿花壇先生得好好辛苦，但係你見不斷見到個成果出現，就係最緊要係乜嘢嘢？誒越嚟越多人俾我哋鼓勵啊，同埋去覺得我哋做呢樣嘢係有意義啊。咁呢個對於我哋嚟講，一個係一個最大嘅動力，同埋佢哋不斷同我哋講：，喂，我真係想誒，周不時都翻下嚟喎。咁所以我哋希望就係話，去維持住呢一個咁樣樣嘅環境咧，等即係城市人咧可以。 可以佢哋中意嘅時候就翻嚟去享受翻呢一個咁樣嘅即係即係環境，即係我哋所講嘅服村。其實喺呢個時間咧，我哋希望其他人響而又有啲比較長遠啲嘅 project，無論你係保育好，你係喺度揾笪地方去種植好，你做養殖好，或者你喺度搞一個 campsite 好。第二樣嘢咧，我哋希望乜嘢咧？我哋的而且確面得一個好大嘅困難咧，就係我哋需要錢去維持住我哋落去先嘅，我哋未曾可以做到就係收支平衡。 咁我哋希望透過我哋一啲其他嘅活動，係例如我哋有一啲我哋嘅出品啊。誒，我哋唔淨止賣鮮貨嘅，鮮貨我哋少賣添。我哋好多同即係農村有關係嘅，即係譬如醬料啊一啲誒誒曬啊醃製品啊嗰啲嘢咧，我哋可以喺出邊能夠多啲人可以揾到多啲人去幫襯，從而可以增加我哋嗰個嗰個收入嘅來源。咁亦都希望透過呢啲嘢咧，去去可以接觸到多啲唔同嘅人，等佢哋會問：咦，幾好食喎？誒，咩牌子啊？二澳要咩地方嚟㗎？ 跟住又再過嚟，我哋希望跟住條路係可以咁樣去行。呢度我咧最受歡迎嘅係乜嘢嘢？其實呢度就係一個我哋可以喺度露營啊。點解啲人中意咧？因為你嚟到遠啊。如果你即日來回嘅話，你會好逼趕㗎。咁其實如果你留喺度嘅話，你可真係可以體驗得到鄉村生活係乜嘢嘢咯。事實上呢樣嘢咧，亦都係近一兩年裏邊咧，我哋最受歡迎嘅活動嚟。以澳有咩好咧？以澳三樣嘢多嘅。 誒一樣嘢咧就係草多，草多由我哋處理啦第二樣嘢係石頭多， <laughs> 第三樣同大家有關係嘅就係我哋有水多。誒啲水個質素亦都係好嘅。咁你可以試下飲我哋嘅水啦，或者食下我哋用我哋嘅水誒煮嘅飯啦，咁樣，或者用我哋水煲嘅湯啦，咁咁係值得試下嘅。我諗係香港少有咁靚嘅山泉水嘅地方嚟嘅。咁呢樣嘢就係擺入口嘅，我同大家即係即係推薦嘅嘢。 咁當然啦，如果入到嚟嘅情況之下，你見到後邊我寫住自由定價，使乜嘢嘢咧？就我哋不時咧都有一啲我哋嘅農產，品，一啲我自己種嘅，誒誒誒瓜菜，誒誒豆啊嗰啲咁嘅嘢，譬如蕃茄啊，有陣時有啲係水果嚟嘅，譬如我哋嘅香蕉啊、大蕉啊嗰啲嘅嘢咧，我哋就會擺喺呢度。大家行過嘅話咧，就自己可以攞。咁但係點計價咧，我都唔知點計啦。咁就自由定價。 擺喺我哋個箱裏面嗰度咁，咁呢個另一樣嘅，大家行過係可以，即係帶啲翻去試下。有好多人都二屋咁遠唔去咯，兩個幾鐘頭咁樣係嘛，又咁晒好辛苦。咁所以我做多一樣嘢嘅就係乜嘢咧？我哋有一啲我哋自己嘅產品。 就係方便城為城市人而設計嘅，例如我啲一啲容易煮食嘅醬料啊，咁樣樣。咁嗰裏邊有一部分係二號材料嚟嘅。咁但係最加重要咧，我係揾到一啲志同道合嘅香港，即係中意煮食嘅香港人咧，佢哋嘅配方嚟做出嚟。咁呢啲咧，我哋一除咗係增加來源之外嘅話咧，希望將呢樣呢呢個信息咧，係帶到出去市區，同同城市人有一個有一個溝連。咁我哋希望可以透過我哋呢啲咁嘅產品做。 誒，其實而家我哋誒，我哋醬料都有有數啦，有分啦。咁而家我哋嘅素食醬料咧，誒都係宗教適合嘅。嚇誒，因為譬如而家我哋呢只素骨素骨咧，其實就係昂平上邊一個出家人去做嘅，即係宗宗教適用嘅，即係冇冇五辛。其實。 好開心，我哋又係可以做到一個俾大家暫時去避開疫情，或者避開嗰種咁咁誒鬱悶或者係即係即係唔開心嘅嘅地方嚟嘅。咁但係我哋都知道一樣嘢嘅，我哋亦都誒唔會去主動辦一啲活動，因為始終有香港嘅法例限制力。咁呢咁呢個呢個係一個我表示我哋要去尊重翻香港嘅地方。咁但係大家可以點樣做法咧？其實我哋逢係到到星期六日嘅話咧，我哋都有免費嘅船咧，響大響響大澳咧，即係接大家過嚟。 嚟到呢度嘅情況之下，你自由享受下影下相又好，譬如嗰度食下我哋嘅小食又好。咁呢個呢個空間其實係係開放，我哋將佢回翻以前咧，其實我哋希望可以同城市人去分享呢個咁樣嘅嘅地方。就我自己嚟講嘅情況咧，即係當我落車之後，第二號嘅話咧，我覺得去咗另一個地方嘅啦已經。啊，咁呢個我希望可以同大家即係即係分分享到。 请大家多多支持 JMK TV，支持 E 澳，支持本地旅游。